This is a place where you do development studies. You know what's happening to the idea of development for the last person. The only thing I wish to add is the manner in which, in the brazen manner in which dominant economic interests have been protected now hasn't happened in the history of this country. If you look at how environmental laws have been changed one after another, which basically takes away whatever little protection the weakest in this country had, then you would know what I'm talking about. But as I said, I don't want to do too much siapa. We know we are in a crisis, that there is a simultaneous and vigorous attack like never before on all the three pillars of our republic. The next step is to simply say, this attack has much deeper sanction than we think it has. It is not merely that a ruling party, that those who are in control of the state happen to be unleashing what they are unleashing. ये सिर्फ वो मामला नहीं है कि कोई सत्ता में है दिमाग खराब हो गया है पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये ऐसा मामला नहीं है I think we are dealing with something much deeper than that आप सब सोशल साइंस पढ़ते हैं आपने हेजमनी शब्द को सुना होगा this is what hegemony is about hegemony remember just a reminder of your M A lessons hegemony is not just brute power if you exercise brute power that's all right मौका मिलेगा मैं ठीक कर लूंगा hegemony is power with legitimacy dominance with legitimacy let's not be under any illusion आज इस देश को पे जिस तरह का हमला है वो ऐसी फोर्सेस से नहीं है जिनको कोई लेजिटिमेसी नहीं है मानने में हम सबको दिक्कत होती है सबसे आसान चीज़ ये है इस वक्त मैं अगर कह दूं कि पूरी देश की जनता इनके खिलाफ है तो शायद काफ़ी तालियां पिट जाएंगी लेकिन मैं तालियां सुनने नहीं आया हूँ मैं आपसे कुछ ईमानदारी से बात करने आया थोड़ा सा बाहर जाइए सड़क पे बात कीजिए साधारण लोगों से बात कीजिए हिंदू मुसलमान के सवाल पे बात कीजिए आपको काफ़ी कड़वी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और वो सच है इस सच से इनकार नहीं करना चाहिए So we are dealing with the power that is being exercised right now is a mix of three things electoral political power, coercion, and popularity. It's a deadly mix of these three things. आज की जो सत्ता है आज इस देश के संविधान को जो खतरा है उसका जो स्रोत है वो सिर्फ स्टेट पावर नहीं है उसमें तीनों अंश हैं उसमें इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी इलेक्टोरल पावर है इलेक्टोरल डोमिनेंस उसमें कोयर्शन सीधा बाम अरोड़ने की ताकत जो है वो है और उसमें लेजिटिमेसी पॉपुलैरिटी जिसको पब्लिक सेंक्शन है वो है इस सच से तीसरा सच सबसे कड़वा सच है और हम सब लोगों को मानने में बड़ी तकलीफ होती है it's a painful truth But it's best to acknowledge it so that we can find ways of dealing with it. We're dealing with electoral power? Of course, yes. 2014 result, all the elections that have taken place thereafter. I find my friends sometimes saying, no, it's all EVM and so on. I'm afraid it's not. It's not that those rule this country are above such things उनका बस चले तो सब कुछ कर सकते हैं ईवीएम भी कर सकते हैं but it's only fair to acknowledge that that's not what we are dealing So there is electoral power. Today the BJP exercises almost the same kind of electoral dominance that Mrs. Gandhi's Congress exercised in the early, through the 80s. Mrs. Gandhi and Rajiv Gandhi's Congress exercise through the 80s. The second element is coercion. Coercion मतलब danda. डंडा संवैधानिक भी है और street lumpenism भी है दोनों है संवैधानिक डंडा मतलब पहली बार देश की पहली बार नहीं शायद इमरजेंसी में भी उसके कुछ हिस्से हुए थे constitutional legal authorities are being used for purposes of coercion of public, silencing the voices of dissent. And apart from constitutional institutions being used for that, being misused for that, there is also straightforward street lumpenism, just गुंडागर्दी और हमेशा हुआ है दुनिया में जब भी इस तरह की डेमोक्रेसी पे ऑनस्लॉट हुए हैं उसमें वर्दी वाले लोगों का इस्तेमाल हुआ है और बिना वर्दी वालों का इस्तेमाल हुआ है हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है that's what we are witnessing today so police arm forces all kind of vigilance authorities are being use and the lynching that we hear about about which those in power keep strange silence. हर दूसरे हफ्ते खबर आती है हर दस दिन में खबर आती है ध्यान से लोकल खबरें देखें तो हर दिन खबर आती है आज यहाँ हो गया आज उसके घर अटैक हो गया आज उसको मार दिया ये कर दिया ये सब उसका हिस्सा है लेकिन इस इलेक्टोरल डोमिनेंस और कोerशन के अलावा एक तीसरी चीज है लेजिटिमेसी बहुत सारे साधारण लोगों को महसूस होता है कि जो हो रहा है शायद ठीक ही हो रहा है हो सकता है यहां बैठे हुए हमें महसूस नहीं होता हो जेएनयू में बैठ के भी ये महसूस नहीं होता but then these are let's not fool ourselves we must keep in touch with the world outside these island and when you step outside अपने घर जाइए रिश्तेदारों से बात कीजिए हम लोग क्या करते हैं कई बार ऐसी इंस्टीट्यूशंस में आके अपने घर परिवार से थोड़ा टेंशन हो जाता है घर जाते हैं तो मम्मी पापा ऐसी बात करते हैं क्या बात कर रहे हैं आप छोड़िए ना फिर उनसे बात बंद हो जाती है पॉलिटिक्स की जैसे मेरी सिस्टर कहती थी मेरी कि तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है तू तो ऐसे कहेगा ही कहेगा मुझे पता है तेरे तो ऐसे बोलना ही बोलना है वो हमसे बात करना बंद कर दे तो चलता है कुछ देर में हम उनसे सुनना बंद कर दें हमारे कान अपने समाज से बंद हो जाते हैं वो नहीं करना चाहिए we should listen to that very carefully that casual relative बचपन में जो क्लासमेट होता है अचानक कहीं पे मिल जाता है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए because the society speaks through them to us and if you open your ears to these conversations would realize realize I am talking about which is that the regime actually enjoys some degree of legitimacy. all this is happening. This cannot possibly happen without some legitimacy. That is the real danger. So we are up against hegemonic power. And taking on hegemonic power is not a, an easy thing. That's what Gramsci's entire theorization is all about. Taking on coercion is tough in terms of sheer grit and determination, But it's conceptually easy. You know what to take on. Taking on hegemony is a different game altogether. और मुझे महसूस होता है कि आज इस खतरे से लड़ने वाले जो हमारे दोस्त हैं बहुत बहादुर दोस्त हैं वो ये डिफरेंस करना भूल जाते हैं they think they are fighting against pure coercive power they do not realize that they are fighting against hegemony There are two very different strategies to take them on. मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर if you are up against pure coercive power you know they've been regimes where every one hates the dictator But the dictator is in power. You know everyone hates him. There's one way of taking that dictator on. The other is the situation that we are in. And if we handle the first situation with the second kind of equipment, second situation with the first kind of equipment, it won't work. So, the challenge, therefore, so if we know, if we acknowledge that we are up against not just coercive apparatus, but against hegemonic power, then we have to rethink our strategy. In fact Antonio Gramsci जो कुछ भी कहता था अब आपको लग रहा होगा कहाँ इवनिंग में आए थे कुछ बात सुनने यहां भी एंटोनियो ग्रामशी आ गया ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा फिर उसके बाद वापस दोबारा चीजें एंटोनोग्राफी एसेंशियली यही कह रहा है वो अपने कम्युनिस्ट फ्रेंड्स को समझा रहा है कि देखो इस रिजीम को टेक ऑन के, के खिलाफ लड़ने का तरीका ये नहीं है जो तुम कर रहे हो आप हेजमनी से स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आपको जिस तरह की बैटल आप